Thank you. ቃል እግዚአብሔር ታማኝ ነህ፣ እግዚአብሔር ታማኝ እግዚአብሔር ታማኝ እግዚአብሔር ታማኝ እግዚአብሔር ታማኝ እግዚአብሔር ታማኝ አምላኬ ታማኝ አምላኬ ታማኝ አምላኬ ታማኝ አምላኬ ታማኝ አምላኬ ታማኝ ነህ አምላኬ ታማኝ ታማኝ ታማኝ ጌትዬ ታማኝ ታማኝ ታማኝ ኢየሱሴ ታማኝ ታማኝ ታማኝ ውድዬ ታማኝ ታማኝ አባቴ ታማኝ እመጣለሁ ከደጃፍ ወዴት ሄዳለሁ? ይበሳጭ እንጂ ከሳሽ በዝ ስለምንዘ ከጎንያለ ከጎንያለ ከጎንያለ ከጎንያለ እግዚአብሔር ታማኝ እግዚአብሔር ታማኝ እግዚአብሔር ታማኝ ነህ፣ እግዚአብሔር ታማኝ እግዚአብሔር ታማኝ ነህ፣ እግዚአብሔር ታማኝ አምላኬ ታማኝ ነህ፣ አምላኬ ታማኝ ነህ፣ አምላኬ ታማኝ ነህ፣ አምላኬ ታማኝ አምላኬ ታማኝ ነህ፣ አምላኬ ታማኝ ታማኝ ታማኝ ngetiye tama tama tama Jesus tama tama tama ngetiye tama tama tama nyapati tama, tama, tama, የወዳጅን ቁጣ ሕጉ በኔ ላይ ሰርቆ እንዲወጣ ምኛው ለሁሉ አያገኘኝ በእጅ መዳፍ ነኝ አልደፈርም አልደፈርም አልደፈርም አልደፈርም እግዚአብሔር ታማኝ ነው እግዚአብሔር ታማኝ ነው እግዚአብሔር ታማኝ ነህ፣ እግዚአብሔር ታማኝ እግዚአብሔር ታማኝ ነህ፣ እግዚአብሔር ታማኝ አምላኬ ታማኝ ነህ፣ አምላኬ ታማኝ ነህ፣ አምላኬ ታማኝ ነህ፣ አምላኬ ታማኝ አምላኬ ታማኝ ነህ፣ አምላኬ ታማኝ ሳይታወቅ የመጎብኛይ ወራቱ ረዝሞ ቢዝል ተስፋይ ማደር ተገጦ ሲፈተሽ መስገብ አዋጅ ተሽሮ ያድራል ሳይታሰብ ያድራል ሳይታሰብ ያድራል ሳይታሰብ ያድራል ሳይታሰብ ዞራልን ዞራል ደጃፍ ጌታዬ ጠብቅሃለው እስኪሆን ፈቃድ አታሳፍር ጌታ ጻድቅ እኔ አምንሃለው እኔ አምንሃለው እግዚአብሔር ታማኝ ነው ታማኝ እግዚአብሔር ታማኝ ነው እግዚአብሔር ታማኝ ነው አንተ ብቻ ታማኝ ታማኝ ነህ እግዚአብሔር አምላኬ ታማኝ ነህ አምላኬ ታማኝ ነህ አምላኬ ታማኝ ነህ አምላኬ ታማኝ አምላኬ ታማኝ ነህ አምላኬ ታማኝ ታማኝ ታማኝ ታማኝ ኢየሱስ ታማኝ ታማኝ ታማኝ ውድዬ ታማኝ አንተ ብቻ ታማኝ ይሁን ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ላንተ ይሁን ጌታ አሜን ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ላንተ ይሁን ጌታ አሜን ሱራፌል ቅዱስ ቅዱስ ብለው ሌት ተቀን የሚያመልኩ ክብራቸውን ጥለው እናመልክሃለን እኛም በተራችን ጌታችን ነህና ፊት እንሰግዳለን። አሜን አሌሉያ ጌታ ክበርልን ክብር ሞገስ ክብር ሞገስ ክብር ሞገስ ክብር ሞገስ ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ላንተ ይሁን ጌታ አሜን ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ላንተ ይሁን ጌታ አሜን ስልጣናት ሁሉ ያምልኩህ፣ ምስጋናን ሰብስበው ላንተ ያምልህ ሌላ ጌታ የለም ካንተ የበላይ አምላክ አንተ ብቻ በምድር በሰማይ አምላክ አንተ ብቻ በምድር በሰማይ ክብር ሞገስ ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ላንተ ይሁን ጌታ ሸክማችን ጦር በአንተ ድነናል። ጋሻችን እግዚአብሔር ክብር ይገባሃል። ስም ከፍ ይበል ፍጥረት ያደንቅሃል። ስም ከፍ ይበል ፍጥረት ክብር ሞገስ ክብር ሞገስ ክብር ሞገስ ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ላንተ ይሁን ጌታ አሜን ይሁን ይሁን ይሁን ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ላንተ ይሁን ጌታ ስራ ያደረግከው ታምር ለእኛ የገለጥከው የመስቀሉ ፍቅር አያል ሁል ጊዜ ቢተረት ቢነገር ሁሌም ያው አዲስ ነው ቢሰመር ቢዘከር ሁሌም ያው አዲስ ነው ቢሰመር ቢዘከር ክብር ሞገስ ክብር ሞገስ ሞገስ ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ጌታ ላንተ ይሁን ላንተ ይሁን ልቡ ሰፊ ነው ለይቅርታ ልቡ ሰፊ ነው ለይቅርታ ከእናትም ሰፊ ነው ለይቅርታ ልቡ ሰፊ ነው ለይቅርታ ልቡ ሰፊ ነው ለይቅርታ ከአባት በላይ ከእናትም በላይ ከሁሉም ይልቅ ያሸነፍብኝ ነው እንዲህ የወደድከኝ እዳዬን ከፍለህ ሕይወት የሰጠኝ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ በሕይወቴ ያለህ ጠራኸኝ። አዎ ከኃጢአት ኩነኔ ነፃ አወጣኸኝ። የመንግሥት ሰማይ ወራሽ አደረከኝ። አዎ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ በእኔ ላይ ያለህ አጽናና ልብለኔ አላገኝም። አዎ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ በሕይወቴ ያለህ አቁሞኛል እንዳልጠፋ ምክንያት ሆኖልኛል አምላኬ ስንት ጊዜ አዳንከኝ አቤቱ ስንት ጊዜ ረዳህ ምን ይሰጥህ ታዲያ ለውለታህ ክብር ተመስገን የኔ ጌታ በዙፋንህ እኔ ሰጥህ ታዲያ ለውለታህ ክብር ተመስገን የኔ ጌታ በዙፋንህ ጋር የገባሁት ያንን ቃል ኪዳን ለማፍረስ ሁል ጊዜ ሳሳዝን ከበደሌ በላይ ሆነው ምህረት አዳነኝ ወዳጅ ሆይ ሰቃብ ምን ይሰጥህ ታዲያ ለውለታህ ክብር ተመስገን የኔ ጌታ በዙፋንህ ምን ሰጥህ ታዲያ ለውለታህ ክብር ተመስገን የኔ ጌታ በዙፋንህ መልካም መስለው በፊቴ የሚታዩት ሰምተው መመለስ ማዳን የማይችሉትን ስንት ጊዜ አመለኩኝ እንዳምላክ ፈጥነ አላጠፋኸኝ ይቅር አልከኝ ምን ይሰጥህ ታዲያ ለውለታህ ክብር ተመስገን የኔ ጌታ ዙፋንህ እኔ ሰጥህ ታዲያ ለውለታህ ክብር ተመስገን የኔ ጌታ ከጨለማና ከሞት ጥላ ጌታ አወጣህ ከስራትም ረድሰህ አቤቱ ፈታኸኝ። ይህንን ሳስበው ፍቅርህ አሸነፈኝ። አምላኬ ሆይ በጎነት ማረከ አሁንም ምሕረት አሁን ምክንያት ሆኖልኛል አምላኬ ስንት ጊዜ አቤቱ ስንት ጊዜ ረዳህ ምን ይሰጥህ ታዲያ ለውለታህ ክብር ተመስገን የኔ ጌታ ዙፋንህ Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,